वेलकम फ्रेंड्स कैसे हो चलो फ्रेंड्स अब वीडियो चालू करते हाय वेलकम कैसे हो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज मैं लेके आया हूँ new video Likee new update हम आज सीखेंगे लाइकी में न्यू अपडेट आया है फ्रेंड्स देखो क्रिएटर हब दो सेकंड फ्रेंड मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा है देखो सेकंड पे क्रिएटर हब फ्रेंड जिसके में ये नहीं आ रहा होगा ऑप्शन क्रिएटर हब वाला वो फ्रेंड सारे अपडेट करें लाइकी को फिर आ जाएगा ओके फ्रेंड चलो हम वीडियो चालू करते हैं ओके फ्रेंड्स यहाँ पे हमको बहुत सारा ऑफ़र मिलेंगे बहुत सारी इनकम होगी हमारी देखो फ्रेंड्स सबसे पहले हमको यहाँ पे स्कोर अच्छा करना होगा हमारे यहाँ पे फर्स्ट में टास्क में पढ़ते हैं हम two thousand five hundred fans boost card इसको हम अगर हंड्रेड वाइट किसी की वीडियो हम फैन की वीडियो लाइक करेंगे hundred white like and comment करेंगे तो हमको ये कार्ड मिल जाएगा जिससे हम हमारे two hundred fifty fifty two thousand fifty hundred fan हमको मिलेंगे उसके बाद फ्रेंड मैंने ये दो यूज कर रखे हैं देखो बता दूँ आपको मैंने दो ये यूज कर चुका हूँ मैंने देखो इस पर भी अगर हम वीडियो बनाएंगे तो इसमें हमको अवतार मिलेगा ऑर्नामेंट क्रिएटर सेकेंड सर्टिफिकेट भी मिलेगा फ्रेंड्स सेकंड पे आते हैं डाटा हमको यहाँ पे स्कोर अच्छा करना होगा फ्रेंड देखो जैसे कि मेरा तीन सौ बीस स्कोर है ओके फ्रेंड्स ये डाटा फ्रेंड यहाँ पे हम अपना डाटा भी देख सकते हैं मेरे व्यूज़ वन एक दिन में कितने आए हैं ही कितने हैं शेयर कितनों ने किया कमेंट कितने आए हैं अब हम चलते हैं फ्रेंड्स आइडिया जैसे हमको कोई वीडियो नहीं बनाना आती ओके तो हम यहाँ से आइडिया ले सकते हैं और अपनी वीडियो भी डाल सकते हैं ऐसे वीडियो भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स अब यहाँ पे आ जाते हैं फ्रेंड मैं मेन इम्पोर्टेंट इसमें हम सौ तीन सौ डॉलर से हज़ार डॉलर सब कमा सकते हैं जैसे देखो PUBG PUBG Tecno Likee live जाके भी ओके फ्रेंड्स देखो हम यहाँ से लाखों रुपए मंथली कमा सकते हैं फ्रेंड्स देखो यहाँ पे हम आप ब्रांड प्रोमोटिंग भी कर सकते हैं ऐप प्रमोटिंग भी कर सकते हैं चैलेंज भी ले सकते हैं प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग भी कर सकते हैं फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे live battle and with call भी कर सकते हैं हमको काफ़ी यहाँ पे फ्रेंड्स हमको यहाँ पे ऑप्शन चूज़ करके मेल टेन कम से कम फ्रेंड्स इसमें टेन के या हंड्रेड के होने चाहिए फ़ैन आपके फिर यहाँ पे हमको लाइक या डी करनी होगी कॉपी करके पेस्ट फिर यहाँ पे किस डिस्ट से हमको चालू करना है